جيت ل l'Algérie هذه اول مره طلعت sur ça ستة وعشرين سنة غربة سي با ايفيدون على بالك يهضرها غير فوق كنت في الغربة مي لالجيري ا توجور فيكي دون مون كور الاطفال الهضره تاعي ما تبدلتش كاع عباك كي تزيد البلاد تاع الخشب الجمل وكلشي زعما تيكون داني فرنا بوطر بون درت بتيت شونسون هكا خلطه ميلودي قديمه خلطتها على ميلودي جديده سور لو روتور تاعي في لالجيري سيت اون بتيت شونسون هكا J'aimerais bien t'attendre l'écoute à con. On va essayer de euh, On va entrer euh, le Allez, on joué, يلا غزوم يلا توحشت توحشتك ياي عندي بان سيزون ما جيتك بياي توحشت انا معاك نعمة بقينا بعد الغياب جسمي واربده شكل عنيد لأرشف من عينيك يا زرقاء بالك We have to go. je moet kijken. واحد الشخصيه معروفه حكيت عليها ديجا هي و سيت اونور بور موا باش نجبد على هذا الانسان هذا سير سام مصري لا مصري خلينا <laughs> اليوم عندنا عرض بدون كلام وقح <laughs> هي طبيعه كيفيوها المعاشره ونجبد روحي دابا ما دخلش روحي اختها بالك عيد راكي فيها يا سيدي قال لي اوكي <laughs> <laughs> سيدي تليفون ما اوكي كتير عن التاني هذوك يأس يأس يأس مسكين بصح على بالك كاين ça dépend إلا يأس راجل ولا مرأة اذا كان راجل روكار ديفيرون هو روكار زي زي تشوفوها كي تشوف راك سهل هضراهم ولا حاقد عليك يدير الراس إلا كي تشوف فيها زعما تشوف فيها شي تشوف فيها هكا وهو يضربها ايوا مالي كي يهضر معاها وما تجاوبش لغيره هذه الحالة مثلا كي كان ينغم يولي يدير اش يدير يطلع من la rue هذيك زعما la rue كيما نقولوا عربي مهيدي سونتر فيل يطلع الحومه صغيره ممكن غير هذوك اللي تقاو الشجره كاين هذوك مبلطين تلقى عندها 18 و 90 كيلو بلاد راحت انا جو مو دوموند هذا زعما ديجا كنت تحسب غير شعرها هنا كنت شعر لابجو ولابس غاوي يقول لك بلاد راحت ايوا يجيو دايرين حاشا مع كل احترام ماشي نعيبونا بصح كومام شو هذا اللي حاربوا فرنسا كان يوزن 60 كيلو وتيري يجري يطلع على تما وليتو ديرها قال له راني مريض راه تقيل انا قاسمك انا كان انا قلت لهم ديروا كوره سقسوني كاع من كيسيون نجاوبهم هكا بصراحه هذا لك منها هذا لك منها تتقرقش يحسن عمر الجيريان من اللي تنوض تنقرقش Jadi bila mana nog een kita te ku tu bifer wish. Tapi dia kalau si die kau. Kibir ini bin winda mila benda. Benda. Dia akan masih rindu nasi bedtime no. Kalau saya saya in de bed. Ayah ni, saya Ja, ik pun ya, kalau nak kita istilah kan orang orang versus kita boleh faham sih. Aku dah de aku hebben. إيه، تكبر في الرعب ما يخلوكش تهدر انا لو ماركي ديال هذوك الجنس هذوك تاع الهين هذوك كيهضروا مع لي زونفون شغل يهضر مع ادولت على بالك حنايا انتي بيبي كي كي كي كي كي كي يتعلم والو هما شغل ربي معاهم هكا اداب بالعلم ويعلموا ويكتبوا يعلموا رب العالي واحد ما عادش يدير جمله يقول لك روح ما يعرفنا sujet لا هبال لا complément ni ni direct ni indirect complément d'objet يعرف غير راه نشري دلاعة هذاك هو ال complément دلاعة دائما يكون كاع نقول الصح نقول الصح هذا الشيء عليا مغروم فكرتوني بفرطاطو ما رحمناش كان عندنا واحد في حومتنا سموه فرطاطو كان يخدم في ال port. 15 عام هو يخدم ويلم عايش غير مع امه ساكنين في السطح مسكين الله يرحمه فرطاطو هذا تاع كي داير غنوريكم كي يمشي بلا ما نهضر استغنى جاي mignon هو كبير المطلب في وجهه كي تشوفها من ظهرها تحسب عندها 18 كي تشوف وجهها يبان عندها 60 عام صغير كي يمشي نخلي دراهم عند ما كي جي اوه شو مسكين الله يرحمه مات شهيد نحكي كي مات كي جات من العرس نتزوج موها قالت لها دراهم كليتهم انا نقول ما تقدر دير لها والو سما تحكمك تحكمك dépression dépression introspective زعما تقرب من الداخل Parce que c'est un moment, la maman est sacrée. قلت له انا صرفت عليه من كنت صغير عطيتك الحليب وبوصل بيا وحياتي بيا خبرتك بكلشي كدا تلاقى هضره مضربها ببلا بطل خدمه ولا يريح برا يفوق المشتى نوتو خيط نسمع هو واقف ماشي واقف خازن في السقيفه واقف في وسط الطريق يوصل لها الضربه داتها الحمله كندوير راح مع الكندوير دخل في الدور كان ولاد طلبي بيليسي راح في الكندوير قال لك مات بقى واحد لحد الان فرق مسكين هو اللي يعيش مع الطوبات كندويرات بون ديروا كومبونيا صاحبي كيتباع عوشان 바닥에 이렇게 손가락이 나 그게 그게 음. لها في الروى هادشي ما وافقني وبصحة تعبتني هادشي ما عرفت الدار سمعت لي ولادها شنو اللي زغرت؟ زغرت غير شي بارية زعما دير ايتيود على التزغريت سيغموند فرويد يحيرها سي تو <laughs> فريستراسيون انتيروغاتيف كومبليمون دوبجي انديريكت خطاك داخله فيها جيروندي عندها النيف تيستو مش عندها النيف انا لي زارجيني عندنا النيف خطره واحد قلت له تفكري بصح هذه والله هذه ضحك وتبكي هذه ماشي تاع حوله خاطر قلت لها تفكر قلتها غير بشويه تفكرني ني فمك قال تفكرني في فمك بغا يلعب مني سني عائلتها السلام عليكم الشوار قال له شوار راني عارفاتك رانا دروك شغل publicité. بين les mi-temps راك فاهم اه deuxième mi-temps تاع مانوك راه مريح خرجنا ناكلو شيبس يلاه كيبان بريمير mi-temps مليحه première mi-temps bon تزير آه، دار مشحط كيما قال بصح كيبان لك مليحه المقابله لا مقابله رائعه جدا ان شاء الله deuxième mi-temps <laughs> يكون fort. احسن مانيش نقول طوماطيس ولا ما يزعقوش تحسب راك تاكل طوماطيس كي تلاقى مع صحابك تقعد تسهر وكلشي كان معايا يدور معايا واحد اسمه عبد الله هو من ديره مش عارف مش عارف عبد الله هو هذيك تاع ديره الصباح ولا الصباح يقولوا لنا حنا بيزار ما عندهم نورمال المهم الحمد لله ربي يعطاه مانيش نشرب صاير راني يعني نشرب الماء تشتي راني نشبطها بالماء رجلي تخبط اليوم باش تشرب غير تخرج تخبط كيما الماء قلت لك اسيدي شرينا الاخر كيسموه الجيب عودنا الله يعني لا ما تقولوا هاشية زمونية زعما لا هذيك لا هذيك c'est information classifiée طيح انا direct بالمطرق قال لي ما طيحش خير راك ما طيحش عاوني عاوني ديروا غير souviens-tu de ce soir Je t'avais fait un peu de peine. Je ne voulais plus te revoir. Souviens-tu de rue Fontaine Rencontré un Paris. Martini, c'était là quand je t'avais apporté des fleurs. Retourne pas, c'est un docteur. 등만 하도 올르거든 로mantik abi. Kutay'ın diye bakalım. Doğru mühendis. Kontrol olmuyor bilmiyorum. Bir tane bol ama şey. Jüsü'nün bol ama. Şöyle bir şey. Bilgisi bir şey miyim? Sıra Bonnie and Clyde. تفهم شويه بصح مولا كان لا مولا زعما ما تسموش البلاد بصح لي فام بور مولا راه كيف كيف المراه عندها دروا باش تزعف سي فري مالك بن نبي يقول لي إيه، مالك بن نبي زعما صافي تعرف مالك بن نبي هو جاي شويه غبي شايف <laughs> غبي انت غبي culture. Yes, Allah This is what you get in Algeria. Welcome to your beautiful country. مرحبا بك في بلادك. ذاك النهار صلاح طاح راك فاهم الدروج طاحوا يقول لك ملي طالع الظهر يطلع من هنا سيولة اجا ساكن الدروج تعرفوا طاحوا راك فاهم ليش ايوا ولي يطلع من الحوشه لا اين السوداء كثروا جوالي الحوشه الحوشه راه غادي يطيح هذا كثروا غادي يزيد يطيح الحوشه تاع غزال انا كنت معاه حقوق الانسان Arab Arab Arab عباك تعيش بزاف الغربه وتجي هنا يتبدل عليك كل شيء déjà انا خلعت حاجه خلعتني اللولة كيما تيري آه، بنادم يمشي في الطريق و l'auto تمشي في التروطوار دير عليها فيديو شفت امام خارج من الجامعه يمشي في وسط الطريق قلت له عمي الحاج السلام عليكم دعينا داروا الخير دابا يسقسيك انت كيفاش الطفل كيكبر في هذا المجتمع يشوف امام يمشي في الطريق غادي يمشي في الطريق كيضربه l'auto يقول لك مكتوب <laughs> يقول كي كيكون هذيك ال expression قدر الله ما شاء فعل زعما comment يا جماعه خموا كيفاش c'est vrai وهران ديبوها ديرو طعام كلشي c'est vrai غلطه même المسؤولين استعرفوا قال لك درنا غلطه parce que علاش يزيدوهم ملي يمشي بالله بزاف تركا مع الابري لي زاني تاع هذيك السوداء العصرية السوداء صرا بزاف النزوح ليبي صادير les grandes villes كيما هو تعمروا بالغاشي دوك البلاد معمره وتزيد انت دير ال tram تبلع الطرقان والواطا كتلو طابوا الموصل طردقوهم على جون كتلوهم كاع الواطا اللي هربوا للخارج دروك c'est normal غادي نديرو مترو وال وهران يرجعوها كيما نقولوا حنا pédestrien تعيبشوا الناس ما كانش الواطا يدخلوا يبنوا des parkings على برا برا كيما نقولوا لي سوبر تاع وهران Γύπνο που διπάρκει την πνεύμα του εύρωση. Πατρίβη, γύπνο τη ζητά και με την εθνό. Γύπνο το τέτοιο άτομο, τη χαλά σπορλαζούρη, τα χαλά, δούλα τα χαλά. Μου λέω, άρα του πήγε στην ουσία, λίγο σαν. Είχε. اخرى يا جماعه اللي بغي يدير بحث في ال sociologie ولا هذا موضوع تريز انتيريسون كيفاش الناس ولات تزكي في وهران سونتر الفيل عيط لك من التروطوار بلا يقول عمقوا الكاميرا هي الفوق رانا جبناها الحومه كاع على بالها لو بلون تاعكم شو نقول بكري العقل في وهران كنا نهضروا سكيني واحد قطعه آه، تروح عند تحت تهضر مع غير سكيني كلشي بريد كيما يقول هذاك فلورو ما تلقاش نقول يعيط القطعه آه، يعيط لك كاش هذا هذيك اللي جات انا تبان هذه سي جوست ايدي اللي بغا يديفلوبي برا الله دير عليها واحد الدكتوراه هادو اللي كانوا عايشين برا الخلا يزكوا او دقوا parce que الخلا دروك كي دخلوا الليبيين جابوا هذيك العقليه الناس ما تعيط هي تتقرقش على بالك هذاك الزقا بزاف علاش انا منربين باش خاطرش يحس بلا ما نحكي لكم باش ما تقول دابا اللي اداني ينفر زعما راه كاين problème علاش نقول لكم علاش normalement يقولوا بلي زعما كي تاذن تصلوا كاع في وقت واحد يبدا هذا الاول وما بعد هذا ماشي اذن زعما نقولوا صابا ولا انغام زعما توشيك لا غادي يبدا الاخر deux minutes après يبدا غير أيوة تقول اه اه, آه،, آه، اي ما ترقيش المهم هذه خمولها ب la technologie يقدروا يديروا غير اذان واحد زعما ما يوليش تقرقش والوي واحد يأذن واللي يسجلوها يطلعوها ولا بعثنا امس ام ولا كعيطوا بعثنا message ولا روح تصلي ولا طفى ما يصلي يصلي اللي ما يصليش طلعت فينا رمضان العداني يولي يولي عنده قيمته في رمضان في المغرب في حكمتنا كان عندنا اذان يفطر يغرق هذا بعد يروح يأذن يفوت هكا كيردون هكا فاقوا بيقولوا نحكوا واش يقرأوا بصوت أذن ولا ولا يأذن بكري ولا ولا ياكلوا ولا يفطر الخار يا جماعة صحيتو بارك الله فيكم